quelle est l'opinion publique par rapport euh, au mouvement Est-ce que les gens, globalement, soutiennent euh, Macron Quel rôle joue l'extrême droite et, le Front National, le FN dans tout ça Alors, euh, les gens ne soutiennent pas, les travailleurs à la jeunesse ne soutiennent pas du tout Macron. Il est largement un populaire dans la jeunesse et dans le monde du travail, il est non seulement populaire, mais il est détesté. C'est-à-dire qu'il incarne tout ce qui est pire aujourd'hui. Euh, il incarne le président des riches, il ne fait que tous les, tous les jours on apprend de nouvelles lois et de réformes tout à fait dégueulasses qui ne sont là que pour faire des économies dans le service public, augmenter les profits des capitalistes et casser nos acquis et nous affaiblir. Euh, y compris en termes répressifs, il a été extrêmement violent. Euh, on a des lycéens par exemple qui ont occupé un lycée où tu as eu 102 interpellations des gardes à vue de 48 heures. Euh, donc euh, c'est un gouvernement qui est vraiment détesté. Euh, pour autant, il est soutenu par la bourgeoisie et par une partie de la petite bourgeoisie. et en fait, dans notre compte social, on voit un soutien très important de la grève des cheminots, contrairement à ce que disent les médias bourgeois, avec en fait, par exemple, une caisse de grève des cheminots qui dépasse les 1 million d'euros, des sondages qui montrent des taux de soutien très importants contre la sélection, 61 des 18 à, 25 ans qui sont contre la loi euh, sur la sélection, donc c'est largement majoritaire. Euh, et dans les facs, ça se voit quoi, les gens viennent bloquer, les gens viennent à l'Assemblée Générale, les gens ils s'opposent à, cette réforme. Euh, et en fait, dans, dans comment dire, donc le soutien et, la majorité de notre camp soutient ce mouvement même s'il n'est pas forcément en grève. Et en ce qui concerne l'extrême droite et, les fascistes, euh, le Front National a été inaudible tout au long du mouvement, euh, y compris ils sont en crise depuis les élections, ils ont changé de nom, maintenant ils s'appellent le Rassemblement National, euh, avec, il y a des disputes internes pour pouvoir en fait reconstruire une organisation. et par contre les fascistes ont essayé, plus que dans des mouvements précédents, ils ont essayé de jouer un rôle dans la mobilisation. par exemple, en, en, dire, en, se ramenant euh, euh, dans des universités pour tenter de casser les occupations par la force euh, physique. par exemple, à Tolbiac, ils ont essayé d'intervenir, ils se sont fait dégager par les, étudiants occupants de la fac. à Montpellier, pour le coup, il y a eu une agression très violente d'une occupation étudiante avec des tabassages, des fascistes qui sont venus intervenir sous les ordres et sous l'observation du doyen de la fac de Montpellier donc un truc, totalement dégueulasse. Euh, mais en réalité, et y compris, ils ont réussi, par exemple dans différentes facs, à tabasser des militants d'extrême gauche, à se confronter à des militants, notamment dans le nord et dans l'est. Pour autant, pour autant, euh, ils ont quand même à chaque fois été totalement euh, comment dire, euh, contraire, parce que par exemple à Tolbia, ils se sont fait dégager, à Montpellier quand ils sont intervenus, en fait ça a lancé le mouvement à Montpellier et nationalement, c'est-à-dire que les attaques fascistes ont été un élément de réaction euh, de la part du mouvement étudiant et y compris de soutien du mouvement ouvrier. Donc en fait les FAF ils n'ont pas du tout réussi à casser le mouvement, au contraire ils n'ont fait que le grossir. Donc euh, ils ont été totalement ridiculisés à chaque fois qu'ils ont essayé d'intervenir, donc y compris certains éléments de politisation très important dans la jeunesse